Oiga, doña Amalia, don Porfirio, ¿me dan la oportunidad de grabar unas preguntas que les voy a hacer? De grabarlas con video. Ah, pues. ¿Sí me dan oportunidad? Sí. Ah, bueno, es que les quiero preguntar de la, de la estufa y de ah. qué les pareció para la comunidad. Ay, sí, no, pues nos gustó bastante. ¿Qué le gustó más, doña Amalia? la chimenea, todo, oiga. Ah, pues, y estamos bien agradecidos con ustedes estamos, este, bien la obra que vinieron a hacer porque pues, es un gran beneficio para ustedes. Ah, según sus explicaciones de ustedes, eh, con el tiempo este, podrían resultar las consecuencias. ¿Como cuáles? De, perjudicar los órganos, ¿verdad? O sea, en, de las vías respiratorias. Sí. Así nos dijo usted. sí y así de que, pues como no, y, por el ah, mismo lado, y por ese lado también, pues como nos dicen que se ahorran menos, se ahorra más. De leña. Y, también, pues también uno ya sería menos el esfuerzo de cargar más, más pesado el tercio. Ándele. <laughs> Para que la mula se aliviane. Ah, y <laughs> que, el burrito no le sufra tanto. Ah, o al menos no tan seguido. Claro, claro que sí. <laughs> ¿Cómo lo siente de calor, doña Amalia? Pues está bien, bien, bien a gusto. ¿Qué está haciendo ahorita? Tortillas. Está echando las gordas. Sí. ¿Y ahí qué tiene calentando? Aquí tengo sopita. Mira, está hierve, hierve, ¿verdad? Sí. Y eh, al, arrocito, ahí tengo... ¿Y acá atrás está caliente? Sí. Vámonos, está bien caliente. No, ¿cómo no? Ya le ah, tocó. ¿Sí está bien caliente? Miren nomás los frijolitos. Oiga, ¿y el humo? Pues no, ya no hay humo. Se acabó el humo, ya para acá no. Ya no hay humo. Es una cosa pequeña que sale para acá. Sí. ¿Y le pone poquita leña o mucha? No, poquita como unos tres, cuatro leñitos. Sí. Y va a ser más delgadita para que pueda prender mejor. Para que prenda bien, ándele. Sí. No, ya está bien, estaba viendo que, que muy para adentro, no, no algo. No. No, no hace mucho. Nada más es aquí. Sí. Le, sí. Y el aire caliente se viene para atrás. Ah, y le calienta los comales de atrás. Sí. Muy bien. ¿Y se acuerda que qué materiales usamos? Pues sí, ¿cómo no? Tierra ahí. En eh, primer lugar el ladrillo, arena, yeso. No, yeso no. Ah, Ah, cal. Cal. Cal y ceniza. Y ceniza. Sí. Ándele. ¿Y qué más? ¿Se acuerda lo que le metimos también ahí? adentro? Ah, pues una plancha de cemento, ¿no? Eh, mm, bueno, le pusimos tantito cemento, pero adentro de la estufa. Doña Amalia juntó muchos. Ah, sí. el, vidrio. ¿Y dónde estaba el vidrio antes? Pues, ¿De, dónde lo sacaron? Botes, botes de Ah, ahí se fueron juntando, juntando y ahí, y ahí fue. Ahí estaban sin hacer nada. Sí, sí, pues, Y ahora están ya dentro de la mezcla. Ya, están, dando servicio ahí también. Ándele, sí. ¿Ya tocó los ladrillos que no se calientan? Pues ahorita todavía no sale. Tóquele, aquí. Sí, sí. Aquí está normal. No, no se calientan. No, nada, Tóquele aquí. ¿Ya le tocó doña Amalia? Doña Amalia? Sí, ya. Ah, y aquí tampoco. Estamos viendo porque todavía están húmedos por fuera también. Ah, bueno, todavía están un poquito humeditos, sí. Pues sí. No, sale. Y creo yo que todo el calor se tiene que aprovechar acá, allá adentro. Así es. Para eso está hecha la estufa. Sí. Bueno. Se comenta aquí.